चलो कोई बात मैं अपना नाम बता दूँ आपको तो मेरा नाम पूनम जियाल है और मैं भी आप लोगों की तरह आप लोग जैसे छोटे छोटे बच्चे हो ना मैं भी ऐसे बच्चों के साथ काम करती और मुझे बच्चों के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना फिर आपकी समझ आप में आ जाए